Je suis ingénieure chimiste euh, de formation et euh, ancienne consultante en stratégie environnementale. Je suis devenue maman, euh, ah, je me suis confrontée aussi du coup au problème des, vêtements, des vêtements qui ne grandissent pas pendant que les enfants eux grandissent. J'ai fait des rencontres avec des jeunes designeuses qui avaient beaucoup de mal à vendre leurs vêtements de super bonne qualité. donc en combinant ces nouveaux modèles économiques, mon expérience personnelle, euh, tel nié né, et puis l'idée de faire une bibliothèque de vêtements pour enfants euh, paraît comme euh, évidente sur le papier. Donc en deux mots, nous louons les vêtements pour les bébés de 0 à 4 ans et les futures mamans. On a plusieurs façons de travailler. On fait fabriquer nos propres vêtements et on travaille aussi avec euh, des, vêtements qu'on choisit très très euh, précautionneusement auprès de petits stylistes et de petits designers. Euh, quels sont nos critères de choix En fait, euh, on choisit vraiment des tissus euh, très respectueux de l'environnement, très respectueux des gens qui, les fabriquent. donc il y a des gros critères sociaux et environnementaux, autant pour la planète que pour la peau des enfants. Hein. On est vraiment sur une réflexion globale. évidemment, cette qualité se paye cher, mais on y tient vraiment très fort. Et donc, euh, pour les vêtements que nous, on fabriquait, on choisit euh, du tissu euh, de préférence biologique, de préférence cultivé en Europe. C'est très, très compliqué, mais on y travaille petit à petit. il y a notamment un très, très beau projet en France de culture de lin en Normandie qui est filé en Bretagne, donc du lin bio, pour faire un jersey, donc c'est un tissu extensible pour enfants qui est, vraiment super. Euh, voilà, mais ça, ça veut dire de très grosses quantités pour avoir des, offres correctes pour pouvoir fabriquer des, vêtements enfants. Donc euh, là, on y travaille petit à petit, c'est vers ça qu'on voudrait euh, aller. Ensuite, la confection, ça c'est quelque chose de, plus maîtrisable en termes de local. Il y a encore quelques ateliers de confection en Belgique, en France, euh, qui, nous permettent d'avoir cette proximité et donc cette réaction et donc de pouvoir s'adapter euh, euh, notamment à nos demandes de, nos abonnés. donc là, on travaille notamment avec un atelier d'insertion professionnelle ici à Bruxelles, à Gare du Midi, qui s'appelle Mulieris. On travaille avec un, notre atelier à la Luvière, en Wallonie, avec un atelier en France. Euh, voilà, on va peut-être travailler aussi avec un atelier au Portugal, mais on essaye de travailler de façon très locale euh, pour pouvoir aussi garantir euh, des salaires décents. En amont aussi, les vêtements que nous on fabrique, on les a éco-conçus, c'est-à-dire qu'on a pensé à la réparation, donc on a mis des genouillères, sont facilement enlevables, notamment avec le système de, couture en zigzag. On a beaucoup d'arguments en notre faveur, mais le côté euh, non-possession est encore très très très très très fort comme frein parce que euh, voilà, c'est des, décennies et des décennies de possession, euh, je possède donc je suis, euh, voilà, qu'il faut effacer petit à petit. lui travaille avec euh, essentiellement bah, des, artisans euh, locaux et donc bah, on peut suivre un petit peu toute, la, toute la chaîne logistique et tout, le produit et savoir vraiment d'où viennent les vêtements qu'on met, met, ici à nos enfants. Là, c'est un système qui, permet euh, voilà, de, réparer les vêtements s'ils sont cassés ou des choses comme ça, donc les euh, réutiliser. Euh, une de mes appréhensions était bah, de ne pas avoir assez de vêtements, en fait, pas, avoir, assez de vêtements pour habiller mon petit Marco tous les jours, puisqu'on a l'habitude d'avoir bah, une garde-robe remplie de, de, plein de vêtements. Et là, pour le coup, vu que c'est un système de location, j'avais un petit peu peur de ne pas avoir assez de vêtements, mais en fait, ça se met super bien. Euh, une autre appréhension aussi que j'avais, c'est comme je suis une maman active et que je travaille, euh, bah, c'est un petit peu compliqué de venir toujours euh, chercher les vêtements, etc. Mais en fait, elle mis un système où on, leur va un petit mail et ils nous envoient les vêtements par la poste, donc c'est hyper pratique. Encore une autre appréhension que j'avais, mais qui est très très très très vite partie, c'était aussi le prix, puisque c'est des vêtements designer de haute qualité, donc bah, je me disais appréhension de me dire bah, ça coûte cher pour les vêtements et en fait pas du tout. Il y a très peu de gens qui sont prêts à payer ce coût-là parce qu'au final, le vêtement qui va sortir, c'est un vêtement qui va coûter entre 50 et 100 euros selon sa complexité, mais pour un enfant de 3 mois, c'est quand même du luxe. Et donc il y a très très peu de gens qui peuvent se l'offrir. Euh, et l'idée, c'est simplement de partager ce, prix-là entre les différents abonnés. Et donc chacun paye un petit peu pour quelque chose de qualité. C'est le principe de l'économie de fonctionnalité.